endeleeni kufanya kazi, endeleeni kushikamana, endeleeni kuwa wamoja kwa ajili ya maendeleo ya Mwanza yetu na kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania yetu. Nataka kuwathibitishia mimi ni kiongozi wenu, na nimeamua kiongozi niwe kiongozi wa wanyonge. Nitasimama siku zote kuwatetea wanyonge. Naomba tuendelee kutengeneza Tanzania mpya. Yako mengi yanayofanyika hapa Mwanza na yataendelea kufanyika. Naomba muamini hilo, na mimi ndugu zangu, siku zote nitaendelea kuwaeleza niko kwa ajili ya Watanzania wote, uwe Chadema, uwe Kafu, uwe CCM, uwe huna chama, wewe ni wangu tu. Lengo kubwa ni kujenga Tanzania yenye amani, Tanzania yenye neema, Tanzania yenye maendeleo ambayo kila Mtanzania awe mdogo, awe mrefu, awe kabila gani, wote wa Tanzania wana wajibu wa kufaidika na matunda ya Tanzania. Kubwa liwe ni kujenga Tanzania mpya, Tanzania yenye viwanda. Mwanza hapa siku za nyuma palikuwa na viwanda vingi, vyote vimeisha, vijana wanakosa ajira. Nataka niirudishe Tanzania ya Nyerere yenye viwanda ili Watanzania wapate ajira ili vijana wetu wapate ajira. Mungu awabariki wa sana na Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana. Nitakuja siku nyingine kuwasalimu tena ndugu zangu. Mungu awatunze, na mimi niko pamoja na ninyi. Asanteni sana. Mwanza oye! biashara wadogo wadogo oye! wafanyabiashara wadogo wadogo oye! wafanyabiashara wakubwa wakubwa oye! wakulima oye! wafanyakazi oye! Asanteni sana ndugu zangu, naomba mniruhusu sasa niende.